ассалаумағалейкум иә інім қалың қалай жақсы ма денсаулық бәрі жақсы ма үй іші аман балалар аман бәрі ағайын туыстарың аман есен ба иә мына екі қаланың атауын өзгерту ол әр қазақтың ойында жүрген мәселе ғой ә, мына петропавлдағы анау қазақтың нанын жеп қазақтың үйінде жатып қазақтың шаңырағында тұрып қазақтың босағасында тұрып қазақтың жерінде тұрып қазақтың барлық нәрсесін істеп жүріп мынау іштен шыққан жау жаман деген мақал оралады міне көрдің ба мына петропавл мен баяғыда айтып келе жатырмын петропавлды мына атын өзгерту керек павлодардың атын өзгерту керек оны мына жергілікті тұрғындардан сұрау керек деп ана депутаттар сылтаулатады әй сен қайдағы жергілікті тұрғылық жергілікті тұрғылықтар қазақ елі оған қарсы болмайды еш уақытта ә, мына петропавлды қызылжар деп көне атын өзгерту керек оны ешкімнен сұрамау керек оны мемлекетті анау ә, қасым жомарт тоқаев кемелұлы қазір отыр ғой міне мемлекетті басқарып ол сол кісі ешкімнен сұрамайды ол ауыстырам десе ол кісі қол қояды дағы заңын шығарады дағы ауыстырады оны ешкімнен сұрап жатқан жоқ оны оны ешкімнен сұрамайды қаланың атауын өзгерту дегенді ә, мына жергілікті депутаттар деп анау депутаттар сылтаулатып жатыр оны созып жатыр сағызша ә, оны созбау керек әйтпесе мына петропавлдағы ә, орыстан жолдасың болса Айбалтан қасыңда болсын деп қазақ ата бабам бекер айтып кеткен жоқ ә, мына павлодарды қан сәтбаев тағы басқа деп оны атауын мына облыстың атауын еш уақытта адамның атына бермейді ә, сен осыны тарат адамның атына еш уақытта бермейді мына облыстардың аттарын қалалардың аттарын ол қаланың атының бәрін атауы атауы ә, тасы бар суы бар талы бар көлі бар саясы бар сайы бар саяжайы бар солай айтқан мына қалалардың атының бәрін қарасашы міне алматы талдықорған жезқазған ә, тараз қаласы міне шымкент қаласы қызылорда түркістан атырау ә, оралды ақжайық деп ауыстыру керек ақжайық жайықтың жағасындағы қала ол жайықтың жағасындағы міне мына қостанай деген Э, көкшетау деген қандай әдемі аттар міне бәрі сол жергілікті тұрғындардың қандай өзінің тау тастары бар соларға арналып жас, айтылған ә, нелер өскемен ә, мына семейді семей демей абай демей ә, ертіс деу керек ертіс қаласы ертіс облысы деу керек мына павлодарды ә, кереку павлодар жаңа не болмаса хан сәтбаев деп ә, басқа демей оны сарыарқа деп қою керек сарыарқаның төсінде жатыр бұл қала сарыарқа деу керек міне осындай атаулар болу керек қарағанды деген қандай әдемі ат ақмола деген қандай әдемі ат міне біздің облыстардың атауларының бәрі адамның атына берілмейді мына депутаттар ей э, айналайын депутат сен тарихты оқисың ба өзің тарихты оқыдың ба өзің тарихты білесің ба өзің қазақтың әдебиетін сал дәстүрін білесіңдер ма өздерің ә ей э, депутат мырзалар адамның атын береді мектепке береді мектепке мектепке береді мына көшелерге береді адамның атын иә yeah, хан сәтбаев атамыздың білеміз біз қан сәтбаев атамыз қандай екен абай атамыз қандай екен мұхтар әуезов атамыз қандай екен мына көшелердің атын соларға беру керек Олың өзі қандай мәртебе әйтпесе мына павлодарда толған кутузов міне кутузов көшесі дейді толстой көшесі дейді қайдағы мына қазақтың ә, қайнаса сорпасына қосылмайтын атаулар міне солар неге бермейді мына хан сәтбаев атамызға міне мәшһүр жүсіп атамыз жатыр міне ол кісінің бір көшесі жоқ неге сол кісінің көшесіне көше бермейді сол сол атауын неге бүткіл қазақстанға бермейді бүткіл қазақстан облысында мына біздің хан сәтбаев атамыздың көшесі болу керек шәкен айманов атамыздың көшесі болу керек әр облыста әр ауылда әр жерде облыстарға адамның атауын бермейді қызылжар деп бекер қоймаған атау баларымыз. мына павлодардың атауының өзін білмейді тарихын білмейді біздің қазақтар кереку деген ол біреулер айтады керековка дейді міне керековка деген ол мына кереку деген сөзін аударып алған а мына кереге деген сөз мына кереку деген ол мына керегелі мына ертіс қандай керегелі керіліп жатыр деген сондай сөзден шыққан біздің аталарымыз сөйтіп айтып кеткен ойпырмай мына ертістің керегедей болып керілуін ай деп сонда кереку деп атап кеткен ал енді ол атауға мен қарсы емеспін кереку деп қойғанға бірақ ол керекудің мағынасы орыстар оны тағы да айтады каряковка деп моряковка деп қайдағы бір жоқ нәрсенің бәрін аударып алады оданша міне сарыарқа деген қандай керемет ат иә сарыарқа міне павлодарға сарыарқа деп беру керек мына семейге ертіс деп беру керек ертіс облысы ертіс қаласы деп беру керек өйткені қар мына қарт ертіс міне сол через біздің өзіміздің Э, ертіс облысы арқылы өтеді мына қазіргі семей өскемен ол өсіп өн деген сөз ол өсіп өн өскемен деген анау тау таудың етегінде ана алтайдың бойында жатқан иә өскемен өс деген сөзді білдіреді өс міне біздің қалалардың атауларының бәрі э, өзінің жері бар суы бар тасы бар соған сол үшін беріледі мына мен тұрып жатқан ақсу қаласы міне ақсу су бар қасымызда ер сағып жатыр міне мына мына жерде міне ә, қаныш сәтбаев каналы бар міне ертіс міне жан жағымыздың бәрі су содан бұл ақсу деп аталған бұл қала әйтпесе анау ә, қапшағай деген қала әпедеме қалаға міне анау қазаққа сорпасы қосылмайтын ділмұхаммед ахметов қонаевтың атын бере салды мен тағы да айтам қазақ еліне қонаев бізге жақсылық әкелген жоқ қонаев бізге қасірет әкелді ал ол адамның атын беруге бізге болмайды не мектепке не қалаға не көшеге иә ол кісі тарихта қалатын шығар қазақстанды басқарған деген ол басқа атауға ол кісі сай емес мына назарбаев сияқты назарбаевқа қазір біз не деп қоясың сен назарбаевқа назарбаев тұқыммен тұздай құрыды бітті назарбаев жоқ өйткені ол назарбаев деген ә, мына іштен шыққан жау жаман деген міне қазақтың ішіне іріткі салып қазақты әлі күнге дейін ана тіліне жете алмай келе сол назарбаевтың кесірі сол ділмұхаммед Ахметовтың кесірі міне қазақ өз тілін менсінбей өз тілінде сөйлемей міне қазақтың тілі қазір міне алтын тілі дана тілі міне қазақтың сондай қандай дүние жүзінде жоқ тілді міне қазір біздің қазақтар қорғып жүр мынау тіл білмейтін министрлердің бәрін шығару керек жұмыстан тіл білмейсің бе сен ол жерде министр болатын сенің да жоқ қазақ айтқан ғой ана тіліңді құрметте дейді мынаны қарасаңшы міне ана тіліңді құрметте осында қандай мағына жатыр ей қазағым сен сөздің мағынасын түсінесің бе міне қандай мағына жатыр міне ал өзге тілдің бәрін біл деген не ол сен сен өзге тілдің бәрін білген ол саған жаман болмайсың сен иә орыс тілін біл ағылшын тілін біл моңғол тілін біл анау якут тілін біл бірақ ана тіліңді құрметте деген сөз міне соның мағынасын жоғалтпаңдар қазір мынау мен айтарым мына кино түсіріп жүрген біздің актриса актер жігіттер сендердің намыстарың қайда сендерде намыс бар ма ей апа деген не деген сөз апа деген ей анасын апа деген қазақты көрдің бе сен апасын ана деген сөзді көрдің бе сен айналайын ау анасына апа деген сөйлеген адамды көрдің ба қазақты көрдің бе сен мына көрген көргенін істейді дейді ұлы сөзде ұят жоқ көтін түрткенін істейді дейді не деген сұмдық мынау анау түріктің киносын көріп е «Э, біз түрік емеспіз ғой олар мұсылман шығар бірақ біз түрік емеспіз иә өзбектер ол мұсылман шығар бірақ біз өзбек емеспіз ғой қырғыздар қырғыз шығар біз бірақ қырғыз емеспіз ғой біз қазақпыз мың өліп мың тірілген абзал бауырым мынау менің айтатын сөзім бәрін тарат мына депутаттар естісін министрлер естісін қазақ естісін қазақ көрсін бәрі шуласын міне петропавл қызылжар павлодар сарыарқа өскемен өскемен болып қалсын семей ертіс болсын анау қапшағайды қайтып қапшағай деп өзгертсін анау орал деп орал қалмайық біз ақжайық деп атын өзгерту керек міне бізге осы төрт қаланың атауын өзгерту керек орал ақжайық петропавл қызылжар павлодар сарыарқа семей ертіс міне тағы бесінші қала анау қапшағайды қайтып өзіне беру керек қапшағай деп иә ділмұхаммед ахметов иә жатқан жер жайлы болсын топырағы торқа болсын ол кісіге біз ешқандай қарсылығымыз жоқ бірақ менің қазақ елімде қапшағай деген қала бар бірақ ол ділмұхаммед ахметовтың атына берілмейді ол ол берілмеу керек иә адамда не адамда қателік деген болады может мына біздің президентіміз ә, э, тоқаев мырза может кезінде может оны ол кісінің бір жақсы сөздерін естіген шығар ә, жақсы бір нелерін естіген шығар бірақ тоқаев мырзаға айтатыным сіз егерде де тарихқа үңілсеңіз жетпіс жыл жетпіс жыл ділмұхаммед қонаев бізді мақау қылып келді қазақ тілінің бәрін жаптырып тастады аралды анау суын бәрін көлдің бәрін арал теңіздің бәрін суалтып жіберді қазақстан республикасының елінің жерінің бәрін қопарып аударып қазір шөп өспейтін жағдайға келдік мына керегі жоқ пересплав зауытын салдырды анау семейдегі мына атом полигонын салдырды бір қарсылығын білдірген жоқ қайта оны құптады ал енді міне қазір семейдегі халық қандай өмір сүріп жатыр айналайындар ей айналайын ел басқарып отқан қасым жомарт тоқайұлы кемелұлы сен мына көріп отырсың ба мына семейдің халқын мүгедек балаларды көріп отырсың ба сен мүгедек қыздарды көріп отырсың ба солардың арбағынан қорықпайсың ба солардан қорықпайсың ба сен сен қалай ана ділмұхаммед қонаевқа қапшағайдың атауын бересің сен а сен сол жерде халықтан сұрадың ба сен сұраған жоқсың қазір абзал інім мына сөздің бәрін тарат міне ділмұхаммед қонаевтың бізге әкеп берген қасіреті мынау қандай қасірет білесіңдер ма мына өшпейтін қасірет міне өшпейтін ей қазағым алтын періште көрсе дейді жолдан таят дейді мына біздің көрдің бе зайтып мырза міне қазір қандай болып отыр періште алтын көрсе жолдан таяды дейді міне біздің мынау ринат ініміз сол сияқты болып отыр ғой мына қазір аманатқа кіріп міне қазір ана қазақ халқы астанаға кеп иә жөнін айтып жатыр мынау ә, қымбатшылықты айтып жатыр мынау жекеменшікті тоқтат деп жатыр олар ал сен баяғы анау ашаршылық кездегі сөзді сен есімізге тағы салып отырсың ринат кабинетте сөйлесейік кабинетте дейді кабинет деген қазақта жоқ кабинетте талай ата бабаңды атып тастаған орыстар сол кабинеттің ішінде кабинеттің ішінде сөйлесейік деп талай менің аталарымды атып тастаған оны сен тарихтан жақсы білетін шығарсың сен мына домбыраның алдында күнәлісің сен анық қазақ қазақ емес анық қазақ домбыра деп ата бабам айтып кеткен сөз міне ал енді мынау петропавлдағы орыстардың істеп отқан тірлігіне біз жай қарап отыруға болмайды оның бәрін соттату керек оның бәрін түрмеге жабу керек иә бұға берсең сұға береді деп ата бабам айтып кеткен біз үндемейміз қазақ халқы үндемейді міне біз жүре береміз бізге қазір жүре беруге болмайды отыз жыл назарбаевтың істеп кеткенін көрдіңдер ма қазақ халқым назарбаев бізге не әкеп берді назарбаев бізге ештеңке әкелген жоқ назарбаевтың бір тактикасы бар жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді міне назарбаев бізге бірінші жылы сөйледі сөйтті дағы ақырын ақырын алдап әкелді дағы мына жекеменшікті ойлап тапты ә, қазақ тілі өнбесінде мынау Э, қайдағы жоқ тілді бізге әкелді латын тілін білу керек деп латын тіліне ауыстыру керек деп міне ей қазағым қайдағы латын тілі латын тілі емес қазақ тілі біздің ана тіліміз міне одан қазақ халқы былай ғой бір жаман әдет бір жаман сөз болса соны іле кетеміз иә латынға көшейік дедік ойбай ой бәрі ала жөнелді ана қазақ тілде жазулы тұрған нәрсенің бәрін ана латынға ауыстырып жіберді міне біз жамандыққа тез не қыламыз үйренеміз жаман нәрсе не қазақстанда ең бірінші орекең темекі тартуды үйреніпті одан кейін тіліңді мәңгүрт қылып жіберді арақты ішуді үйретті мынау қарттар үйін ашып берді түрмені ашып берді жердің бәрін қопарып тұқымын тұздай құртты міне орыстың бізге әкелген пайдасы ал енді 30 жыл міне егемендік алдық деп мәз болып жүрген кезде назарбаев деген іштен шыққан жылан шықты міне ол не істеді ол жекеменшік дегенді ойлап тапты ол мына шетелдіктерге бәрін сатып жіберді тілімізді латын орыс ағылшын де жіберді ей бізге латынның керегі не орыс тілінің керегі не ағылшын тілінің керегі бізге анау жаңағы асқар ағам айтқандай мен асқар айтып отыр ғой мына кімнің алдында тоқаевтың алдында бірақ ол кісі жұмсақ айтып отыр мына инвестор дегеннің бәрін тоқтату керек мынау қазақстандағы инвесторлардың бәрін есің барда елің тап деп бәрін қуалап тымтырақай қылып жіберу керек оның бәрін мына неше түрлі қазақтың жігіттері жүр ғой мына неше түрлі өзіміздің намысшыл жігіттер жүр сендер қорықпаңдар сендер үрікпеңдер біз өз жерімізде жүрміз өз елімізде жүрміз біз басқа бөтен елде жүрген жоқпыз біз анау америкада жүрген жоқпыз қалтамызға доллар, доллар салып жүретін анау ресейде жүрген жоқпыз біз қалтамызға рубль салып жүретін анау ағылшында жүрген жоқпыз біз қалтамызға сол ағылшынның ақшасын салып жүретін қытайдың ақшасын салып жүретін біз қытай емеспіз мына қытайға кетіп жатқан газды тоже айналдырып әкелу керек қытайға жауып тастау керек керек жоқ біз қытайды жарылқамай ақ қойдық қытай бізді жарылқап жатқан жоқ қытай біздің тілімізді ә, дамытып жатқан жоқ қытай біздің егемендігімізді ойлап отқан жоқ мына айналдырып әкеп мына біздің солтүстік қазақстанға әкелу керек мына қазіргі павлодар қазіргі петропавл мына аты өзгермеген қалалар соларды газдандыру керек олардың ауыл қаншама районы бар қаншама ауылдары бар сол қытайға кетіп жатқан газды бұру керек міне әлі күнге дейін ә, мына біздің павлодар облысында әлі күнге дейін міне көмір көмірменен от жағып отыратын елді мекендер бар ал енді көп сөйлемейік көп созбайық иә осы мынау ең бірінші дамыту керек ана тілімізді екінші мына жекеменшік дегенді қою керек мына инвесторды шақыруды қою керек мына біздің қалалардың атын қазақшаландыру керек міне біздің мәшһүр жүсіп атам айтып кеткен екен жетпіс жыл кәпір боласың деген сөз бар отыз жыл қазақ бірін бірін жұлып жейді депті мәшһүр жүсіп атам ал отыз жылдан кейін қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келеді деген міне біздің қазір қазақтар оянып жатыр қазір қазір мына депутаттардың арасында қазақтар оянып жатыр и министрлерге айтып жатыр сен мына депутаттарға келер кезде ойланып кел деп дұрыс айтып жатыр иә сен ана ана тіліңде дайындалып кел ана тіліңді білмесең сен ұятқа қалма орныңды босат міне енді біздің мәшһүр жүсіп атамыздың айтқан сөздері енді енді келіп жатыр міне бұл қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман деген сол заман келді міне қазақ оянатын заман келді қазағым оян ұйықтама сенің ана тілің қазақ тіл айналайын ау артқа оқысаң да қазақ алға оқысаң да қазақ қазақ елі мынау қазақстан емес қазақ елі деп өзгерту керек міне ал жақсы онда досым ау інім ау бауырым ау осының бәрін тарат міне қазаққа